выступать за нашу команду. Я очень рад. И специально приехал сюда вместе Салют. со своей командой, я лично, чтобы поддерживать наших спортсменов. И мы с вами тоже. В первую очередь те, которые поднимаются на пьедестал, ну и остальных, поскольку, может, не на этой Олимпиаде, но ведь я, насколько знаю, средний возраст у нас еще очень маленький. У нас большие перспективы. И впереди еще, я думаю, для многих не одна Олимпиада. Расскажи, пожалуйста, что такое Посол Сочи 2014, мне очень интересно. Ну, это моя седьмая Олимпиада. Э, говорят, что я от артистов, как Демченко наш, самый тоже долгожитель в спорте. Э, Правильно, должны мне традиции. Здесь нравится больше всех предыдущих. Во-первых, потому что это дома. Во-вторых, очень приятно, что мы сделали праздник для всего мира такой красивый. Это самое главное. А э, посол – это то, что э, максимально привлекать внимание к тому, что здесь происходит, и показывать тем, кто еще сомневается, как здесь хорошо, что э, праздник в Сочи – это великолепная возможность порадоваться жизни, э, это э, жить с улыбкой, с уважением к другим, к своим гостям и в мире и Вот что самое. Я абсолютно согласен, поскольку ежедневно десятки тысяч гостей Олимпиады, волонтеров, спортсменов-участников, и все как один а, твердят действительно, что красиво, удобно, уютно и действительно домашняя Олимпиада. Он пришел с всей семьей на весь Замечательную возможность продемонстрировать, что русские умеют делать хорошо. И то, что мы действительно очень гостеприимные. Конечно, мы как... добрые, широкие Конечно. и веселые. Вот какие русские. вижу детишек счастливых, которые ждут к вам э, зайти, прикоснуться, поговорить, посмотреть на русский снежок, на звездочку. Улыбнуться лишь Потом пойти посмотреть наши вологодские промыслы, только что я видел, как трясается из коры, из берез, как чернение по серебру делается. Чтобы помнить, как бабушки, прабабушки и прадедушки еще сохранить это для будущих поколений. Ну и прикоснуться вот к самому главному, для чего мы это с вами сделали, чтобы побольше проводили время на свежем воздухе. Поменьше у телевизора, у компьютера. Поменьше у телевизора, у компьютера, побольше двигались. Встали, взяли клюшки, научились играть. И, и может быть, взяли гитары в руки. Может быть, гитары. Но только после свежего воздуха. Отлично. И хотел сказать, что отмечают отличную программу вечернюю. Э, ну, и за это я ручаюсь. Самых лучших пригласили артистов. Да, и здесь выступают ребята великолепные. Мы там у нас в э, Боско Доби встречаем гостей после соревнований, все подводят итоги. А мои не лучшие коллективы. А мастера какие к нам приезжают. Вчера Фетисов заокеанский кубок Стэнли привозил посмотреть на него вместе. Великие мастера Валера, мой тезка Каменский, приезжал, тоже обладатель кубка Стэнли. Зарубежные приезжают мастера великие. Катарина Вит вчера была такая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка. Да и наша Ира Роднина заходит все время. Так что ждем в гости. Я понимаю, что вы здесь ну, на почетном буду своем рад. месте будем Сюда вам направлять детишек из города. Те, кто еще не заехал, буду чтобы рад, обязательно сидели и в подтверждение своих слов о гостеприимстве я хотел бы вручить от себя Спасибо, девушка Мороз. сувенир. Как в детстве с подарком. Да, да. Мороз, И мой хороший, приглашаю в гости на отчину. Ох, люблю я ваши края. По Евгению монастырь Ферапонский, да. Кириллов заезжал. И не только зимой гостям рад, и весной. У весной как только с паралимпиадой. Ну, как, да. И летом и предлагаю по доброй традиции сделать добавить картины. С удовольствием. а я еще попрошу, чтобы меня на мой телефон же сняли. Ребята, потому что... Вы поднимайтесь сюда. Желание загадать за посохи жизни. И по доброй традиции меня край свой северный говорит слово «шиш». Хорошо. Давай попробуем. Три, четыре, шишки!